Estamos con... Gabriela Wuhan. ¿Cuál fue tu problema? Eh, a mí me detectaron los doctores que tengo leucemia linfoblástica aguda. Ya, ¿estuviste en lo que es Solca? Eh, estaba un año en el Andrade Marín y voy tres meses en Solca. cuéntame cómo han sido estos seis meses de tratamiento de la moringa. Eh, estos seis meses, desde el momento que, que yo vine, me explicó el, el doctor José Yaguana que que a las 10 inyecciones yo iba a estar sanada del cáncer y ahorita me hicieron en el Solca el examen de aspirado de médula y de sangre y resulta que la médula ya está limpia y la sangre eh, también está normal como una persona normal. Ya. Te pusiste 9, 10 inyecciones. 9, y, y ya, completé las 10, pero antes de a las 9 ya estaba la médula limpia. Ya, me da mucha felicidad eso. Eh, entonces tú ya estás curada de lo que Sí, yo ya estoy curada de la leucemia y ya salió negativa la médula, estoy limpia de leucemia. Ya, tú eres la, eh, la paciente número 20 que se cura de estas enfermedades. Sí, muchas gracias. Eh, agradezco al eh, doctor José Yaguana porque yo estaba ya con la quimio y acaba, se acabó, yo pensaba que se acabó mi vida porque no me daban esperanza de que me vaya a curar, simplemente me daban como un tiempo para ver si es que mm, las quimio y, y, lo que me hacían la terapia funcionaba, pero no daba resultado y decidí venir.